Hallo alle zusammen. Ich lade euch ein, jeden Morgen mit mir durch das Herz gehen. Ich weiß, wie das ist. Man steht morgen früh auf, man hat viele Gedanken, man guckt aus dem Fenster und es ist trüb, es regnet, man hat schlechte Laune. Für fünf Minuten hören Sie mich zu, schließen Sie einfach Ihre Augen und stellen Sie vor, Sie sind einfach in helles Licht. Sehen Sie einfach auf sich Kleid von der helles Licht an, von dem Glück, sondern alles schaffen sie gut und rechtzeitig. Schicken Sie dieses helles Licht auf Ihre Arbeitsplätze, zum ihrem Chef, zum die Leute, was sie mögen und wo sie einfach wohl sich fühlen und wo sie irgendwelche Sachen erledigen sollen, damit es die Sachen einfach leicht ihnen fallen und erledigen sind. Und jetzt bitte einfach tief einatmen und tief ausatmen. Haben Sie bessere Laune, lächeln Sie, dann ist es wunderbar. Bis morgen. Tschüss.